السلام عليكم معكم محمد من قناة وبا هذه حلقة 12 من The Last of Us اس There's a marina. اه How you doing? اوكي I'm good. طبعا الطفل ليف راح يروح عند امه ما ادري ليش بس آه راح يلاحقها Do wolves use this place? We dock some of our boats there. The wolves Okay. واحنا قاعد نروح نلحقه طبعا اوكي Whoa. Well, oh, no, no, no. not making that. Here. ما ادري ليش راح الامه صراحه I can بس يعني نايس هي قاعد تمشي بيد واحده Ready. So, how do we get to your village in one piece? In the blind spots along the coast we can go into. From there, we'll follow back. They're safe? Safest option we have. Option Any chance Lev is gonna change his mind? He's Too stubborn. Does he get what he's walking into? I <laughs> thought he did. He's got a soft spot for her. والله تبيني اسبح. هاي هو هي هو قال هي قالت انه هو امها امه يعني بس هي قالت آه، هي ما راح تشوف الامر يعني زي كذا انه هي امه كيف بتشوف الامر يعني Hey, this might go through. اخري وخري يا حبيبتي بروك ستوب ابي لزنه <laughs> يد واحده لا بدي والله احسها مره مره ثقيله هي بروح قريتهم بس والله قريتهم يعني. Those are across the water over there. We just gotta get up to the road and go around. Hey, sounds good. كيف تطلع هذه؟ يا ليل البطارية الضعيفة. Here. عندي مشكلة في الشارع أبو كلب أوه في طلق Stay on the dock. I'll go get a boat and pick you up here. No, I can help. Not with this. I got it. Okay. Okay. بما أن عنده يد واحدة يعني ما ما راح يصير كويس انها تقاتل معي sniper's a fucking bro. What are you doing out here? The boats. Sniper, We're supposed to هذا hit the مرة island كويس. tonight. Then this pendejo showed up. I sent the guy to call for help. Backup should be on the way. Should be. شد بالزمن شكل I need one عمار of those boats. Now. Why? يحتاج احد See me القواعد later. هذه. And I guess you're gonna help me take this guy out. Let's do it. Do it. Come on. حبيته والله بعيد اوه يلعن شكله ما يمدينا حتى اطالع والله كان بيجيبه خفيف مرة fast. What trespassers? Last few days, they came out of nowhere. شوف اتوقع لازم اقرب اوكي طلع I'm moving up. اه اوكي حاول اجرب اطلق عليه يعني. اوه خرب بيت ابوك يعزل يمكن اطلع وين اوه يخرب بيته اوه يخرب بيته شكله زل اوكي What do you want to do? Ah. Come on, come on. Let's get inside of that garage. Come Hey, garage. Ada. We can use this as cover. I'm right behind you. Go. والله زلع سيده جو جو جو مرة زلع بيجي على اذنه اوكي يا الله اه قاعد يجيب الكراكر وذول What the heck? Even a second to think he's lost us. Got it. Let's get up to the bridge. Hey, bridge, Ebony. Oh, yeah. Roberto! Zunder! again. hands on this guy. لا لا بجلد ابو ابو. Oh, shit. Go ahead. I'll cover you. Come on. Do not cover. هذا رايح لي بشتجن يسيب امها. Where did he go? He couldn't have gone far. Oh, هذاك هو. Down! Damn it! Better. عن شكلك انا خوفي ما يكون عندي دم لما لما اصيده آه، Ah! him out. let's go. Come on. بنديهو. مرة زلة. الشريط هذا يسوي ذي الاشياء دايم جيسي ماني يو الدم على وجهها يا باي والله شيء يعني جاها themselves. كان المكان هذا يذكرني بذاك اللي مع الي اللي قتلناه وينك يا حيوان اوه اوه اما تومي تخسي الشكل الاشبه كان ودي العن ابو الطيب ما في طلع تومي يا عيال لا لا ابو شاحن البيت ايش فيها؟ مين هذا من جد؟ اوه قصدي سوري تومي <laughs> شكله تومي قابل ابي يعني قبل اوكي بناخذ ذاك ال boat ونروح عند ليفاي آه، انا استغرب انه خلته مع انه قتل يعني اصحابها احلى ما في لعبه Overwatch لا استفز المطر هذه ايش بتسوي مع يدها nothing Where is everyone? No guards? We don't use this corner of the island. Look, love's boat. We have to catch up to him. Do you know where he's going? To our house. That's where our mom will be. مام مام هل أمه الحقيقية ولا مام يعني بس كذا؟ What about your people? We'll take back trails. They won't see us. ما راح يشوفونا Are you لحظة sure the wolves are إنه- attacking tonight? يعني Yeah, that's what my friend told me. They'll use this storm as a cover for the attack. Unless <laughs> Isaac changes his mind. ايزك Your خزيرو leader, ايزك Isaac. الكليو What does he ايزك An end to the fighting. نهاية What القتال cost? At this تحركي point, It's the fastest way. Any cost. آه الفاست سوي اني اطلع اول واحد مو انت كوزيرو لو حطيتها على كتوفي وطلعت سويت تمرين لا السكوات على <laughs> على السلم سوبر اشيكس Grabbing supplies. Supplies. Just in case. Uh, I know. Fuck. You know them? I've seen them around. Okay. I'm sorry about your friend. It's okay, my friend. It it's okay. All is good. I need uh, sauce. There you كان يمديني اسوي رصاص ثاني بس يعني اطلعي وين اروح؟ خليها هي تطلع اول الله Oh no. What is that? Oh no no. It's our warning signal. Warning signal. Your people are here. Uh. The whole island is on alert now. We need to hurry. ايزك قال انه بيهجم عليهم طيب فما ادري هل هجم عليهم ولا لا انا اشوف النيران How many soldiers? Half of us are trained in combat. What are the other half gonna do when my people get here? Some will hide. Most will fight. Most will fight. هل احتاج يعني اني اتخبى اذا كان في قتال او الا والله بالعيال I will not اتخبى ايفر وين نروح يلا يا مدموزيل عندي قاعد قاعد شلون؟ May her light guide us through the storm. هذه امها Hey, Mama. When you're lost in the darkness. Look for the light. Look for the light. What's that? Something my dad used to say. Baba. you need to climb up there. Okay. Yes. أي سلاح جمعوا أي سلاح اوكي هو باد لانه انا ما راح اتخبى او الكل ذم ساقتلهم جميعا The lumber mill. The big building on the right with the torches. That gets us out of here? Yeah. We got through it. Perfect. Come on. Okay. the big building. Close the gate! Seal up the camp! Okay. On our left. It's an archer. She shields children from harm. Clear your mind. Wolf in our village! Okay. have any time for this. صارخ ليه ما تقول امين كمان تعالي يا يارا That was crazy. اطلعي We're getting close. سوبر Up شيء this way. Holy shit. الله ماشي برجع. Isaac, what are you doing? من جد ايزك قاعد يحرق ابو الدنيا كلها تستاهل This is a gift. They're on our territory now. Let's show them what it's all for. Through her love, will survive this. Come on. Where to now? Yara, ah, back in the logging Faster camp. crafting. Where were they taking the kids? Uh, shelters cool. everywhere. Things get really bad. We'll take them off the island. Good. We need to stay might come. Good. I should be on the other side of the concourse. Great. Who? Where are we going? See that tall tower? Tall tower, where? What are you doing here? Hang on. Give me your weapon. تول تاور اتوقع هذا صح؟ لانه ما يقدر يشوفونه back there! I will kill you! try my best to kill them fast. أول شي بكتب لي ورا. It came from that direction! الأحول اللي يطلق عليه حرك كمان كمان وير ار يو فك ذات واز رف البيبان كلها مقفله ايش هذا؟ اه هنا Not that way. They'll see us. من وين طيب؟ Over here. خشي ما يمديني ارفعها ما عندها يد واحدة اوكي كمان It's here. Come on. How's the arm? وهنا Hurts. This way. Super شيء. Oh, روح حق الطان. لا تقول لي فيل هنا. دي دينك الخروف ده؟ افا. This is the one. اه وصلنا. افتح. Left, where are you? What? الأم ماتت مامي غريبة ليش ما oh, أوه ليكون هو قتلها حاول يكلمها بس هي طعنته started chasing me. make her stop. It's just pushing her off of me. She hit the table. Listen, you were defending yourself. You did nothing wrong. لم تفعل شيئا يا رفيقي Let's go كوزيرو Hey, kid. اها بس جينا هنا يعني عشان Here. ايش نسوي يعني بالضبط Yara, نجيبه I, I never should have. It's اي okay. ندبر شو I'm glad Shut we up. found you. Wolves? All over الولفز the island. We'll be okay. على طاري الولفز أنا اليوم عندي تحليل كورونا Shouldn't we head back for our boat? ما ادري ايش No. دخل بس I hear آه، fighting نعم back there. I hear fighting everywhere. There are lots of boats in Haven. That's what I was يكون thinking. هايبس We can cut through Old Town, avoid the main roads. How far's Haven? Not close. But it's our هيفن best chance. Just keep following us. لازم نروح البوت Lead the way. You know, the lead the way, lead the way, lead the way, lead the way. Oh. برضو رعد كذا كذا. Yeah. عايزين How's your arm? Arm's fine. كم مرة قاعد تسألونها على اليد قبل Yara, لما يكون الطريق ظلمة ويفلش لك خويك كذا. I know. then why would this happen to her? Our faith doesn't make us immortal. Loss is around every corner. She needs us. خلاص انت يا بطارية. It's down the street. Get inside, quickly. الباب في لوت؟ لا ما في لوت. هذا الولف سولجر. اخوياي يعني. هذول اللي قاعد لا لا اوه اوكي تذكرت الالغام We need to get off the street. This way. اتوقع في واحد منهم اعرفه Can we get away from these guys? Yeah. We're going a different way. يا ليتس جو The alley across the street. Go. از ووك Crawl under the truck. يعني احس انه اسرع من الكراوش ابي حرب يا حبيبي تستهبل طحن وطحين Are the wolves still nearby? Uh, I don't know. Just keep going. Maria This عليها! ابي ايه يا حيوان القم صرت ابي يدك زبالة اوه مات Shit. No! Stay back! Drop it! Now! Oh, push me. It's Abby. I said stay back! Stand down. Stand down. Isaac! صح ايزك ما يدري ان رحنا احنا ورا اول The hell are you doing? ما الذي تفعلينه بحق الجحيم؟ I need you to hear me out. What's that behind you? ما الذي يوجد من خلفك؟ He saved my life. You out of the way. We'll deal with you back home. Oh. He's not one of them, please. Abby, move. God Abby. damn it, he's just a kid. Ooh. You have three seconds. Get away from that scar. Scarlet, One. You're really gonna shoot me? Two. I'm not fucking moving. No! Oh! السيارة اوه ايزك مات الزعيم زعيم الولف مات زعيم سكارس مات واحنا اللي باقيين انا ولف ولا ايش؟ لا انا فاير فلايز كمان Forget about her. Come on, those were your fucking people. وين رايح اجيب مضادات اح آه، قالت له انت شعبي. We're gonna have to fight to get out of this, okay? انت ناسي. I need you to show us those boats. we don't let anybody stop us. Yeah? Yeah. Okay. Okay. Follow me. Follow me. Uh, da, da, da, Where's Goku's Zoro? Man, the angle there? Free for all? Watch out, I will kill you all with a shotgun. I will have no mercy on you. Let me get into. Nobody killed Ziara and leave. Thank you. والله الصيني ذا بطل وينهم؟ oh, لا لا لا Cover me. Yeah. I got it. Go. سوبر Abby. Killed those wolves. لا لا لا It doesn't matter. ما Getting يهم off this island. من جد احنا بنطلع Which من way? هذه الجزيرة خايسة There's a radio station up ahead. We're gonna cut through. بسرعة Lev, get the ladder for me. ائتني بالسلم يعني May I stand and shake on Morris's Haven place from here. Still got a ways to go. In here. Give me this. And give me this. أريكم gozaimasu. Through here. يلا. <gasps> Oh my god. Is that Haven? إنها المدينة Yeah. المحروقة. What's left of it? محروقة. Lev, Burn Where are to the the boats? ground. Oh, on the docks. Past the fires. then we better get down there before they're all gone. Right? Yes. We're not dying on this island. نعم لن نموت. I know. I know. Let's get down Come there. on. كيف بنروح؟ ما أدري. يعني- Where do we go? هيك قاعد تقاتل. Follow the stone bridges. Okay. Follow my lead. بخليك بما اني رميت الرميه هذه الغبيه يعني. شو me Hang on, we're going through! Shit! Come on, come on, come on, come on! Which way to the docks? Nothing. Over the hill. Howdy, Cover! Ooh. Oh, God! You We have to keep moving. Come on, come on. wolves do Let's go, live! Go! Oh, no, no, no, We gotta get out of here fast! بسرعة بسرعة المكان يحترق. Come on! Oh, يمين! <gasps> Ooh. Are you okay? Yeah. أدري يا أخي الناس ليش يتقاتلون ودي أعرف السبب بس أحس ما راح أعرف burn to the ground. هي له وولف وهو له سكارز علاقتهم مرة حلوة عجبتني آه. ماتت أمه ماتت هي حبيبها مات أصدقائها ماتوا رئيسها مات اللي بدو وولف شعبها نبذوها كل شخص خان شعبه عشان مساعدة الثاني يعني صراحة نايس This is crazy. اوه بروح الاكواريوم يو للحين هي احس هنا بتعرف انهم ماتوا مدري ايش عندها المفتاح صح اوه الكلب اليس ميت احنا اللي قتلناه الي هنا هنا بتعرف انهم ميتين تروح من قتال لقتال لقتال لقتال يعني فضلت الانتقام على الحب على اشياء كثيرة ضحت بناس كثيرين آه. سوبر شيس يقفل اوكي صراحه حبيته انا يعني مضحك شوي <laughs> حان وقت الانتقام ولكن هذا ما سنعرفه في الحلقة القادمة كان معكم محمد من قناة سبسكرايب لايك فيفر شير السلام عليكم